Сегодня мы э, с вами рассмотрим по этапам, каким образом э, происходит э, сборка CD-мастера и какие операции необходимо сделать для того, чтобы получить нормальный заводской CD-мастер. Сначала расставляем треки на таймлайне э, в том порядке, который был определен группой, либо музыкальным продюсером. То есть э, это не э, вопрос э, звукорежиссера, работающего с фонограммой. А просто ставим их друг за другом определенной нумерации. Дальше можно сделать, расставить их через э, какие-то паузы, которые у нас точно заведомо будут больше э, нужных. Там, не знаю, секунд по пять. Вот так они у нас раздвинулись. Без сказки, без волшебства. Ну, давайте сделаем короткий, из четырех треков. А, что должно а, дальше? Дальше мы чистим начало и концы. Thank you. То есть файлы у нас уже отмастеренные, 24-битные. И нам нужно правильно отобразить картинку, во-первых, сейчас. Специфическая картинка у пирамикса. И убрать лишний звук в начале и в конце. Panoramix в этом смысле очень удобен, потому что он нормализует картинку в окне, и можно не увеличивая, вот если мы сейчас просто здесь вот так увеличим, то мы увидим более подробно самый хвост, то есть нормализуется только, только картинка э, внизу. А, здесь в конце на фейдауте есть интересный момент. Давайте послушаем еще раз. Завтра Фонограмма при мастеринге была достаточно сильно закомпрессирована. И э, в момент затухания естественного, которое а, э, у группы есть в исполнении, э, компрессор не отпускает звук. Он его держит немножко дольше, чем надо. Завтра. Вот. Что нужно сделать в этом случае? Нам нужно исправить эту характеристику на более естественную. Ну, давайте послушаем. После завтра Это у нас обычный вот который вот здесь получается у нас немножко неправильно звучит. То есть, наверное, все-таки его как-то вот так, вот чуть поправить надо. Слушаем. После завтра. Ну вот, красиво растворился в конце. Утверждаем, можно чуть покороче его сделать. Завтра. Вот, и кривая теперь стала более естественной, то есть вот этого удержания компрессором не слышно. Ну, то же самое с остальными треками. Вот тут непонятное что-то в начале, если так послушать. Та же история. То есть тарелка начинает уходить, и компрессор ее немножко подтягивает. Я думаю, здесь можно будет дефолтным фейдом обойтись. Вот. Ну, тоже чуть короче. Например, вот так. дальше. Операция, в общем, повторяется. Тоже там что-то у нас чуть-чуть в начале есть. над Невой. Так, вот здесь. Над Невой. Но ну, Хотя слышно отработку релиза, вот когда бас один в конце остается, но я бы на самом деле так и оставил, наверное, потому что он красивый. Вот, а тарелочка уходит. Переходим к следующему. Так же, как любой живой группы, там есть что-то в начале. Ну-ка, А здесь там какой-то свой уже fade out был нарисован. Может быть, он не очень удачный, но мы его... Ну, в общем, там уже есть. Это был последний трек нашего условного альбома. Следующая операция у нас э, носит название Song Spacing, то есть на самом деле это просто определение пауз между э, песнями. Понятно, что мы можем поставить их через некие стандартные промежутки и э, на этом работу закончить. Но если речь идет э, об альбоме как о некой форме, э, музыкального произведения, то есть это у вас не просто там компиляция песен, записанных артистом за отчетный период, а, да, то а, паузы между песнями, они тоже начинают э, немножко играть. Вот. Э, каким образом это делается? Давайте просто по настроению, по состоянию попробуем их поставить. Значит, вот это у нас конец первой песни, это начало второй. Уберем ну, сначала вторую. Мы послушаем коду. Все простится после, все простится после, завтра. Вот здесь я хочу начало следующее. Ставим ее туда, слушаем еще раз. После все простится после завтра. великовато. Ну, чуть-чуть поближе. Все простится после завтра. Вот здесь уже где-то. Завтра Ну вот. Значит, э, в принципе, так с каждой повторяется. Но чтобы показать разные э, приемы э, петлю кодирования давайте вот между вторым и третьим выставим стандартную паузу 2 секунды. А здесь попробуем сделать кроссфейд между песнями. Да, у нас же в альбоме могут песни с кроссфейдом. Я поделюсь с тобой городом над Невой. Например, мы хотим, чтобы прямо вот уже на этой ноте, на бас-гитаре у нас начиналось вступление э, следующей песни. Но, ну, в принципе, можно сделать просто вот такое перекрытие, без кроссфейда. Получается немножко очень красиво. Городом над Невой Ну, например, вот так. С музыкальной точки зрения достаточно бессмысленно, но мы рассматриваем в качестве примера. Значит, а, редактируем фейт. Собственно, хотелось бы, наверное, чтобы бас у нас ушел чуть повеселей. И там уже дальше не мешал. Городом над Невой. Ну вот, вполне. Ну вот наш условный альбом из четырех треков он а, закончен. Дальше переходим к операции PQ-кодирования, то есть расстановки э, меток. Создаем новый диск. Ну, метки Pyramix э, а, пытается ставить у нас э, в автоматическом режиме. Мы ему дадим это сделать. И посмотрим, э, что у нас э, при этом происходит. Как он их у нас поставил? Вот первая, вторая, третья, четвертая. Ну и конечная метка, которая конца диска. А, то есть метки мы видим а, стоят, вот на примере первой, точно по началу файла. Почему э, нельзя метки при кодировании ставить точно по э, началу файла? Дело в том, что при э, поиске CD-плеер мьютирует физический выход на время поиска. Найдя метку, он открывает этот мьют. Время открывания на большинстве CD, э, на всех CD-плеерах не нулевое. И на разных она может быть разной длины. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваше аудио играло с самого начала, то метка должна быть смещена чуть влево. Влево на сколько? Как ни странно, стандарта нет. А, на практике используют величину от 7 э, э, до 12 CD-кадров. Как вы знаете, в CD-кадре у нас э, в секунде у нас 75 CD-кадров. Поэтому мы просто включаем использование офсета, такое смещение метки э, называется офсетом. Вот. Ну и э, чтобы увидеть их на графике, давайте их увидим. Вот. Первая метка у нас стала аж на целую секунду раньше. Смысла особого вот в этой секунде перед первой песней, что мы первую метку смещаем, э, его особого нет. Э, дело в том, что у такого смещения секундного у него просто своя очень длинная история. Э, существует легенда, что в свое время, когда CD-плееры самые первые были без пультов дистанционного управления, что человек, нажав кнопку play, успевал вернуться в кресло до э, того, как <laughs> э, заиграет музыка. Но, в принципе, здесь офсет может быть так, таким же, как и э, во всех остальных э, треках. Значит, у нас везде здесь стоит по 7 секунд. Еще раз, Пирамикс поставил их в автоматическом режиме. Давайте посмотрим, где у нас их надо редактировать. Значит, вот в этом месте, где мы с вами э, паузу по ощущению выбирали. Поставлена стартовая метка, но не поставлена конечная. Это нормально. Почему? Потому что пирамид э, следует э, стандарту Redbook. И если здесь пауза меньше двух секунд между метками, то конечная метка просто не ставится. Следующая наша метка, которая у нас стандартная. Была. Здесь он поставил стартовую. Причем она, смотрите, с офсетом идет. Вот она. И поставил конечную. А теперь вот это место, он откуда знает, где ее ставить? Он ее поставил по началу последнего файла. То есть, если мы включим на плеере то будет играть вот так. Но мне кажется, что ее, может быть, стоит чуть позже переставить. Нет, так мы самую первую нотку потеряли от первой песни. Может, еще чуть пораньше. Нет, видимо, вот это положение будет оптимальным. Ну, теперь давайте посмотрим а, на эмуляции плеера, как это будет выглядеть. Посмотрим, что у нас происходит э, между первым и вторым треком, как будет выглядеть у нас э, экран дисплея. Вот здесь. трек, второй трек, время пошло второго трека. Здесь э, при переходе со второго на третий будет уже немного по-другому. Обратите внимание на дисплей, значит, перед ним, так как там у нас есть конечные стартовые метки, между ними должен пройти отрицательный отсчет. В том случае его не было. Ну и последний. Смотрим, как здесь метка у нас сменится. Городом над Невой. Ну, например, вот так. На этом наша работа над диском заканчивается. Мы делаем э, имидж диска, из которого вы потом нарезаете CD, аудио, либо набор Э, файлов э, в формате DDP.